Hello，大家好，我是卢嘉。文丹で谢谢大家今天看我们的影片。本日はですね、日本人が思う日本人の変なところを紹介していきたいと思います。Yeah，那因为今天的主角是我们的文丹，所以我就坐在后面跟他聊天的方式来拍这个影片。那我们就开始吧，Go。 わへんと思ったうん俺が暑がりだから22度がいいって思ってまあ、夏の時なんですけど基本28度に設定しようっていうなんか習慣なんですよねこれは何でかっていうと環境省が28度がクールビズに適していますっていうのをなんか言ったみたいでそこからみんなが28度にしようそれは地球のためですかそう地球温暖化のためなんか暑いんだけど28度にしようみたいな るーちゃん的には27度でちょうどいいかなと思うんだよねああ27度いいね寝るときは27度かもしれない本当多くない多いねいや俺自体がさあんまマスクしないからなんでみんなマスクしてんのどっか悪いのみたいな思っちゃう 私めちゃくちゃするよね、うん、なんでるーちゃんの家にこのマスク六0枚入りの箱買ってるんですよ、ね、ほとんど毎日使ってるのでいや風邪ひいてんならわかるんだけどすごい休めない時があるから マスクをして予防しますよとかだ風邪も何も流行してない時にみんなマスクしてるだって恥ずかしいじゃん夏もよ、うん、暑いじゃん恥ずかしいいや暑いとかそういうのと関係なくて顔をみんなに見られたくないの自分の空間があるからそんな感じが好きなの不止这个，还有丝袜。其实我自从来日本之后就养成一个习惯，就是我要是有要露腿穿裙子或者穿到短一点的裤子的话，我一定要穿丝袜，不然我会觉得很害羞、欸。哎，あれ 日本の方ですか日本人って感じよね <laughs> 特になんか CM とかでもね絶対に休めない時にこの風邪薬みたいなのあるじゃん有吉さんねそうそう 実際は日本人が休みもらいにくいもらえるんだろうけど言いづらいんだよこれが抜けることによって他人に迷惑かけるし俺しかできないことも他の人に投げて大丈夫かなと思って 我之前也有听过一个说法，是日本人生病的时候，他们还是坚持要去上班，他们就会故意戴个口罩，让别人觉得说，哦，你都已经生病了，你还要来，你怎么这么认真啊？因为要是直接请假的话，又会担心同事觉得自己不够认真，还是比较没有责任感。 <laughs> 但是，我还是会觉得，你这样子就是把病菌传染给别人啊，就很奇怪啊。 運動は結構風邪ひいたらまたは体調悪い時休むとうん休いうそれは多分ね職場の環境言いやすい上司だったら俺すぐ言うし人間関係はすごい大事なんだと思うよ特に会社で多いんですけど上司がやっててあもう帰りたいなでも上司やってるから帰れないなっていう状況がずっと続く で上司が帰ったらすぐに帰るみたいななんかこれも漫画だけじゃなくてアニメとかドラマもめちゃ見ます実際もいっぱいある俺もめちゃめちゃしてきたし 働き方改革っていうのがやってるから帰りやすい環境にはなってるけど昔は本当付き合い残業してた我还记得以前文章就常常跟我说上司还没下班所以他不能下班しかもこれは俺じゃ俺の体験じゃないんだけど他の先輩が上司よりも先に帰ろうとした時に俺よりも先に帰るんかみたいなことを言われたりとか先に帰った次の日に「お前先に帰ったからあれができてなかったんじゃないか」みたいなそういうのを言われるのが嫌だから結局付き合い残業をするみたいな、え怖いよ 会社とか5分遅れただけですんごい怒られるし5分前に来てなくてもなんで5分前行動ができないんだみたいなの言われるしすごい時間に厳しいと私も前よく日本でバイトするんだけど出勤時間の30分前はつけないといけないあああるよね正社員だとあの45分前つけないといけない、えー、大変だね 特に就活の時リクルートスーツじゃんわざわざあれなんか変じゃないと思うリクルートスーツその時しか使わないじゃん後から使う人もいるけど基本は使わないしでもあれ着ないとそもそも面接落ちるもんね日本はスーツじゃなくてもいいよみたいな書いてある会社でもみんなスーツで来るから私服で行った人はすごい浮いちゃうし基本はスーツで行かないといけないだからちょっとなんか硬いなと思っちゃうね でも最近もう日本はスーツやっぱり夏暑いからのいろいろ価格してるんだよねプールビズで上着とあとネクタイはしなくていいよっていう制度があります日本もどんどん変わってきました、そこはすごくありがたい <laughs> よかったね海外のテレビ見ても満員電車やべえみたいな、ね、うーって押してしまるみたいな、まあ、人が集中しすぎちゃうのかな東京ではねね、まあ、他の県ではそこまでなんだろうけど 東京特にひどいね多分23区以内には家賃が高いと物価が高いからみんな結構23区以外のところ住んでそして朝通勤するんだよね都内に東京にね基本なんか朝は東京に行く電車がすごい混むで帰りは東京から違う県に行く電車が混むもう本当にカバン浮いちゃうしすごい大変所以如果大家来旅游的话建议大家就避开早上跟晚上的通勤时间会比较好 何かと困ったら「今日寒いね」とか「明日めっちゃ雨らしいよ明日雪らしいよ」みたいなそういう話題を絶対に振るよく会うね美容室とかそうそうそうそうそれなんでなんだろうなと前私ブジャの動画撮ったの覚えてる、覚えてるあの天気の話によって次の話題を引き入れるみたいな、うん、日本人は覚えてるよ <laughs> ルーちゃんに言われるまであんま意識したことなかったんだけどルーちゃんに言われてからあ確かになんかすするのってあんまり綺麗じゃないなって思って食べる時に口を開けてくちゃくちゃ食べるのもなんか俺はあんま好きじゃないからなんで俺はすするは OK なんだろうなと思って私も日本の文化ちょっと学ぼうと思ってすすろうと思ったんだけどすすれないの <laughs> まあすれない人はいるよね <laughs> もう全然すすれない難しいよねうん 近は結構ビニール袋も省力化しようっていう運動がなんかスーパーとかでねあるけどそれにしても多いなと思う但是最近日本有为了环境在做一些改善例如衣服的品牌啊或是一些超市他们会说如果你要袋子的话要另外加日元两块钱或者三块钱这样子パッケージが多いのは多分お土産にするからかな、うん、もう家にビニール袋だらけですよ 居酒屋とかに行った時に「お通しです」って出されてあ美味しいとか思って会計の時に「え490円?」とか大学生の時俺あれ一番びっくりしたあもともと知らなかったえなんで金取られてんのと思って「お通し490円」とか書いてあったかショックだったしかもほとんどの店は言わないもんなそう言わないそのまま出してお金取ってそうそうそうじゃあもしお通し出ないって言ったらいけるわかんないやったことない <laughs> 今度やってみる <laughs> 迷惑な客や もう俺もなんだけどな血液聞いてそこから話題にしちゃうイメージ的に B 型は自己中心的であんまりいいイメージがないで A 型は几帳面で O 型はまあ中間かな大雑把だけどみんなに合わせるで AB 型はもう天才派だとちょっと変わってる系のでも血液型だとなんか人間は4種類しかないじゃんうん4種類しかないように見てる 台湾人めちゃくちゃ星座見るよ確かに星座のイメージない水座は私はあまり見ない人なんだけど見ないのかな皆さん星座どういう性格があるか教えてくださいクリスマスイブに まあ、彼女彼氏と過ごす日本だけなのかな日本だけじゃないよ。我有听过日本一个传说，是因为十二月他们的平安夜跟圣诞节要和情人一起过，还有明年的情人节，因为这三个节日连起来很近，所以他们就会很赶在十二月一定要交女朋友，然后在情人节的时候一收到女朋友送的巧克力就直接分手这样。その間いなかったらちょっと周りからも恥ずかしいし、作っといた方がいいかなって思って、その間だけ超頑張って作って、バレンタインホワイトで終わったら気持ちが冷めて別れ 的人。这个我觉得也是日本很有趣的一个现象，就是他们对于另外一半真的不是很认真啦。 <laughs> えっと以上が私が思う、え日本人の変なところです。 <laughs> ルーちゃんにもちょっと手伝ってもらったんですけど、まあ、ルーちゃんに言われて気づいたこともあったし、まあ、自分で昔からんなんでだろうなと思ってたことをちょっとまとめてみたんでちょっと動画見てくれてありがとうございます。 <laughs> はい、えー、以上で、えー、この動画終わります。いつも見てくれてありがとうございます。 See you next time. Bye bye. Bye bye. 君と終わらない